city it Я волнуем и вечно томим Колыханием, дыханием земным Что ни день, то весна Что ни ночь, то весна Зелено не ночь, но весна, зелено, зелено, зеленым. Мне бы броситься в ваши леса, убежать от судьбы колеса. как под ветром трава. Не склонится моя голова, я и верить бы рад в то, о чем говорят, да слова, все слова, все слова. Я и верю поминут нас недобрым вином. А как станут качать, да начнут величать топором, топором, топором. А как станут качать, да начнут величать топором. прошедшие дни, дерева вы мои, дерева, не чернели вы пни, как прошедшие.